suena, suena asombrosa. Cuando le pones música, cuando el día se te pega y no te deja, nunca te olvidas de cómplice con la alegría cuando le pones, tú le pones la música, esa música que vibra en el alma. La dinámica constante en directo, tú, él, yo, nosotros, todos juntos en esta experiencia de fraternidad. Con solidaridad. La música sabe sabe hermosa cuando le pones vida de verdad. Cuando la melodía se pega y no te deja, nunca te olvidas de bailar. Cómplice con las notas, la música sabe, sabe hermosa cuando tú le pones toda tu vida. prejuicios, malos entendidos, confusiones absurdas. Iniciamos otra vez, nos guiñamos el ojo, saludamos al cosmos, no importa el peligro. Iniciamos otra vez. La dinámica constante del existir es una retransmisión en directo. Tú, él, yo, nosotros. Todos juntos en esta experiencia de fraternidad. Con solidaridad. Abraza quien tengas a tu lado. Ahora mismo, bendice a quien tengas a tu lado. todos juntos en esta experiencia de fraternidad. Todos juntos en esta experiencia de fraternidad. Todos juntos en esta experiencia de fraternidad. Con solidaridad. Solidaridad, igual que un poeta épico. Principio de las cosas, cuando sucesos fantásticos se volvían legendarios, todos juntos, comenzando las cosas sucesos fantásticos que se tornan legendarios. Inicio de las cosas, cuando sucesos fantásticos se volvían legendarios, imposibles sin la fraternidad.